շուրջը սու տխուր Ես մի նամակ եմ բացում Կորած սերս եմ հիշում Սպիտակ մամըմ է վարվում Մուտ է շուրջը սու տխուր Ես մի նամակ եմ բացում Կորած սերս եմ հիշում Նամակ Այրեցին ամատները բոլոր, որ գաղթ նամակ, նամակ, նամակներ Դեր շատ ունեմ հոգուս մեջ